删了吧！我咬紧牙关，命令我发出这句话。天黑之前，再讲一句晚安吧。 R X or flat and R A K。 要不你还是把我删了吧，我要紧牙关命令我发出这句。 you